Lari, lari, lari, lari på va? Nice! Bắn chân thân bị lari Ô, lari, lari, lari, giảm Nó cầu, nó cầu nó, nó cầu nó Lari, giảm, lari, giảm Tao được lari, giảm Nó, ai mà nó Nó là như thế hết à? gì lý à, lệ quá Bảo lúc tao hợp chưa? Bảo lúc tao hợp chưa?

lông lầy này knock door, knock door, knock door. Dính đâu? Dạ, dạ, dạ. Nó đi, nó đi xuống nhà nào bây giờ đi. Thế là ngủ. Đó, lúc, lúc, lúc, ở chi bì xíu. Thank you. Bảo mà. Thank you. Tôi chỉ là vậy. gì? Mấy anh khán đồng chỉ tôi là gì? À, lũ ít này. Cái cho nó cho nó à. À, cho anh lâu bây giờ chỉ. Hello, ờ, ông đâu kìa hello. Ấy à, ấy à. Một ấy à, hậu bị chia mà mọi chia thì mà nó này. Nó ít nó cao bị chia là. Cho nó cho nó vì cho nó cho nó thằng đó, vì cho nó thằng đó rồi. Rồi. Ấy à, ấy à, số gì ấy à thì bố à. အာဒီဘက်အနာလေးနော်ဒီဘက်စောစီအေးရတာရောအနာလေးအနာလေးအနာလေးလာလေးလာလေးဒီဘက်လာလေးနော်ဒီဘက်ဒီဘက်ရှယ်ဖို့လို့ရပြီနေနေကြော်တယ်ကြော်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်နေကြော်တယ်ကြော်တယ်ကြော်တယ်ဒီခုလေးကိုပြစ်ချင်တာကောင်ပတ်ပြီးနေတာပတ်ပြီးနေတာအဲ့ကောင်ဟောလာကိုတော့လိုက်ပြတာကိုပတ်ပြီးနေတာအဘိုးနေရအဘိုးနေရ 啊不买，然后开门睡觉，我开门去，闭门睡觉，俺们让逼的，对吧？Mark the location。那你不你不逼，然后闭不去，觉，闭门睡觉在哪玩？不勒口。不勒口。在哪里玩？Watch out！一来一来一来，我把我卡的别逼啊，看你得老杯当了嘛，咱们去五一几块钱的，啊，把我包的逼逼，八十八块钱嘛，哎，不买不买。 嘛等我呀？不要，你话要俾啦，今今天唔出吧？ဒီကနေပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ရောက်ရောက်ရောက်တခါတခါရောက်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဩကျွတ်ရအစာပိုင်းတော့ခန်းနာမရကြကုန်ပတ်ကောက်ထားတာပဲကိုမဲကိုမဲလားဒီလိုကိုမဲလားကျွတ်ရခန်းမရတွေပဲနဲ့ကုန်ပတ်ကောက်ထားတာအလူးမဘရိုပုံမှန်နဲ့တော့ဝယ်လာအောင်မယ်ဘရိုဘရိုခန်းမရတော့ဝယ်လာအောင်မယ်လားအေးရပါရကျွန်တော်ကားချရပြရအောင်မယ်ဒီကောင်လေးနှကောင်အတွက်ခဏလေးကားချပြရအောင်ကိုမဲကိုမဲကိုမဲတော်စီအေးရပြပွဲပဲကွာအေးတယ်အစလူးမတ်နေရမဟုတ်ဘူးကျွဲပြနေတာရော ဟုတ်ကဲ့ဒီပါ Irausa, Irausa, lupa dia ya salam. Aku main, apa main, apa main. Irausa, lupa dia. Lupa dia, lupa dia, cina. Ah. Lupa dia ya salam. Hey, tao thấy số hoàng nhà trang trọ nhà địa chỉ nó. Alo, alo. Ôi trời, té lên nó mà lên nhà tay thà bị trọ nó, bây giờ reaction lên rồi. Ôi, lên bị té lên bị con mà nó bị mà reaction lên. À, bây giờ bây giờ bảo. À, ba lô này đấy. 七点站，七点站已经，爆爆爆爆啊这这这这这！哇，关你补了，关掉了补了，关关，关掉了补了。哎，别别别别别，关闭关闭关闭路进入。 ကိုခုနခုနဖလဲသွားမလားခုနခုနဖလဲမသွားနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသွားအဲ့ကိုသွားအော်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ကိုသွားမယ်အဲ့ event သွားအဲ့ကိုသွားမသွားနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အေးရောရပြီသွားအဲ့အေးစေးပဲအေးစေးလေးပဲဆိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပဲဒီလိုပဲလိုက်ပတ်လိုက်မယ်လေပိုချင်ကီဘတ်တို့စကူဘတ်တို့လိုက်ပတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့အဲ့နေရာအဲ့နေရာကြီးကြောက်တော့အဲ့လိုခမုံးပေါ်ရနေအောင်နောက်တယ်ဒီလားငါကနေပြစ်ခတ်လိုက်တာ

ကောင်ဒီကောင်မရှိရတာတရားစမ်းတော့မကြတော့အရှုပ်ကြီးကံမကံပါများအောက်မှာတင်းနေပြီတက်ပြီးတက်ပြီးဟုတ်တယ်ကြီးတယ်ကြီးတယ်ဝတ်တောင်းပါအော်ဒီတော့မှအေးပါတယ်နီယောဟာကင်ပြီ bro နှစ်လက်တော့ပြီနှစ်လက်နှစ်လက်အဲ့မှာကြီးဆက်ချက်တောင်းရှိရလိုရင်ကြောရလာတောင်းနော် okay okay ပါပါနောက်ကနောက်ကနောက်อ่า F Manchester ไทยไทยไทยไทยซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียจบ မယူမယူလားဟုတ်တယ်မယူမယူမယူဆိုင်ရှာဆော်ပြီးကတော့ okay ခင်ဗျာဟလာကိုမကိုမနေရောဒီဘက်နားမှာအော်ဒီဘက်ဒီဘက်မှာလားကျွန်တော်ကတောင်းတော့တောင်းနေရဟုတ်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဒီဒီဒီချက်ချက်တိုင်း thank you ပါအဆင်ပြေရချက်ချက်ကြည့်ရတယ် okay ပါ okay ပါအဘွားဘိုးနေတာတကီဟာဘိုးနေရလားကြောက်ပြီတကီကတော့ဟိုကရိတ်နေပြီဆိုတော့ရှိတ်နေရှိတ်နေ ငိုတတဲ့မကလေးပြန်လာပြီလားပြန်မလာသေးဘူးဒါပေမဲ့ तू တကယ်တကယ်တော့လာပါလေ तू ကဘောက်တော့ drama ဆိုတော့တခြားသူဘေးမှာလူကြီးတွေရှိတယ် तू အိမ်မှာမလို့ तू ကနားမတည်အရင်ဆုတ်လို့မရတာရှိရရှိရရှိရတောင်းတောင်းတောင်းတော့ထောက်တောင်းတော့တောင်းတော့โอ้โหเอ๊ะရှိရရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကားနဲ့အဝေးရပတ်ကားနဲ့ဟိုးဘက်ကပတ်ကားနဲ့ဟိုးဘက်ကပတ်တော့ဟုတ်ရေဟုတ်ရေအတန်ကြားပါကြောင်ကိုကားနဲ့ကြားပါကြောင်ဟိုးရေဟွာရေအလိုက်အလိုက်အလိုက်အလိုက်အလိုက်အလိုက်အလိုက်ပို့ပါ nice โอ้โอ้အလာလေးအလာလေးအလာလေးရမယ်နှစ်ကောင်နှစ်ကောင်တော့နှစ်ကောင်တော့အလာလေးရမယ်အလာလေးရမယ်တသားတို့အလာလေးရမယ်နောက်တော့တော့စပိုင်ဒါမန်စပိုင်ဒါမန်အဲ့ဆိုအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျိုးစနာကျိုးလွှဲကျိုးလွှဲပါစီကွာမင်းမင်းကျိုးလွှဲပါစီကွာကာဒီလာပြီနော်ဘယ်ဘက်ပါဘယ်ဘက်ပါညဘက်ပါညဘက်ပါဟုတ်တော့ခါခါခါတကောင်းနဲ့တကောင်းနဲ့နော်နော်နော်နော်လမ်းမလာလာ ပပတကာတို့ပိုင်မဲ့နေရာဟာဒီနေရာမင်းတို့လမ်းမနေပြီဟာဟောနေကွာတာကီလို့ရှိလမ်းမလာရင်တော့မင်းတို့သိပြီဗောမမမဒီဒီမှာမားကနီမကပ်တဲ့အဲ့ဒါလေးမအဲ့ဒါလေးပုံကြလာမင်းတို့ပပတကာတို့ရှိကိုလမ်းမရောက်လာတာဟိုမင်းတို့ကနော်ဒီရောက်ထဲမှာခုနကျွန်တော်တော့လာတာခဏဒီလေးမင်းဘာထိုင်တော့ဟုတ်တန်ရှော့ပါ အော်ရှော့လားဟိုမရှိသေးဘူးဟိုမရှိသေးဘူးဟိုမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဘေးမချောသေးဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ကောင်ကြံသေးတယ်ဘာလို့ဒီမှာဆောက်တော့ရှိရနော်ဟုတ်အဲ့ဘေးကနေခိုင်းခိုင်းခိုင်းဟာလီယိုကြောက်ပြီးကြောက်ပြီးဟိုကြီးဆွဲပါဦးလီယိုကလီယိုပဲလီယိုဟာရဘာလို့ဘာဟောอ่ะအာနှကောင်တော့ကြွားသွားပါလေ ကလေးပါလာမရောင်ကြီးဟုတ်ရောကြသွားတယ်ပါလာကြိုက်တော့ဟောသာကြီးလေပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်အလားအလားအလားလေးအလားလေးကိုစင်းအလားလေးစီးလာဒီလိုမစင်းအလားလေးအလားလေးစင်းလာအလားလေးအလားလေးစင်းအလားလေးစင်းလာအလားလေးစင်းလာအေးတဲ့အေးတဲ့ groza ကြီးတယ်ရောင်ကြီးငါနဲ့ကျွဲနေပဲကြံခဲ့တယ်ရှိုးလာတော့ဟာပင့်ကူအဖွဲပဲဟိဟိပင့်ကူပဲပင့်ကူပဲနော်တိုးဆွဲတိုးဆွဲနေရခေါ်ရတဲ့နွားတိုးဆွဲပြီးပေါ်မှာတက်ပုံတာလို့မှ ငါလေးတော့ကားရှိရလေဆောင်းရင်ဒီကိုလွှဲရတယ်အာโอเคပါဒီမှာကားရှိရလေမကားရှိအဲကားပြောင်းပြောင်းမယ်အာဒီလိုလိုလိုလိုလိုအဲ့မအဲ့မအဲ့မအဲ့မကျွန်တော်ဟောဟောဟောဟောရလာရလာအလားလေးကောင်းအလားလေးအလားလေးအလားလေးအလားလေးဒီနာဒီနာတွေပြတ်ပါလားဒီတောင်းမအိမ်မမအိမ်မမပြီနားမမနားမဘယ်ဘောပြတာ前方に敵がいるよえーこれは A だジャオビ ไอ้กล่องวัว아뽀띠너거기너,아니,맞,너.아너아ဟတ်လာညီလေးဟတ်လာ거기싸움이지이제.너혼나,거와.이제.ခုနကောင်ကဒီရဲကောင်နဲ့တေးရမှာတကယ်နဲ့ Marked a location. နောက်မှာနောက်မှာနောက်ရက်တော့ရက်တော့ရက်တော့ရက်တော့ရက်တော့ရက်တော့너?လာတော့လာတော့လိုလိုလိုတော့တော့တော့아이씨,မင်းရလေကွာတာကီကိုမင်းကဘာမှတ်နေရ나ဘူး안에맞춰라,이브로.တားတော့တားတော့ထွက်လိုက်လာပါဦးလာပါဦးဟေး vào lỗ vào đi vào lỗ vào đấy hiệu tám này chạy để chạy để hiệu chạy để Điều thì há phái rồi, há phái rồi, há phái rồi Há phái phái vào à, nó nhỏ đi không? Tôi lấy kia, tôi lấy kia, tôi lấy kia mày ờ, Nó hợp tiền, nó hợp tiền nhiều Nó cây hả mà Tôi kia, tôi kia, tôi kia, tôi kia Đây lại, đây lại, đây lại Cái quả nhất là với, là nhất là với ဒါပဲဒါပဲဒါပဲဒါပဲကေးရောက်ပါကေးရောက်ပါကေးခိုးတယ်ကွာဟိုဟိုနော်လေကေးခိုးတယ်ရောက်အေးကျွန်တော်အဲ့မှာအများကြီးနော်တာအများကြီးနော်တာဟုတ်တယ်ဒီမှာ line line ရောတော့ line ရောကြနေပြီတွေ့မယ်တွေ့မယ်မေလို့အဲ့ကောင်တော့တွေ့မယ်ညို့တွေ့အောင်မယ်တွေ့အောင်မယ်တွေ့အောင်မယ်နေဟောဘူးတော့ဘူးတော့တွေ့အောင်မယ်အလုံးကနောက်နောက်ကိုကြည့်မယ်နောက်ကိုကြည့်မယ်နောက်ကိုကြည့်မယ်နောက်ကိုကြည့်မယ်နှစ်ယောက်ကနောက်ကိုကြည့်မယ်ငါနဲ့ဟိုနဲ့ဒီုံနဲ့အရှိကြည့်မယ်တိနေတိနေဆောက်ပေတော့ဒါလည်းဒါပဲဒါပဲဒါပဲ 来来来来来来，这这溜了溜了溜了溜了，来来来溜溜溜溜上了溜上了溜上了溜上了上了上了，上面哪個檔我哋變變啦呢個？係不過誒好就好就，一檔我哋變變咪就到，聽點講？嗌嗌多一個多一個，靠我我哋出嚟溜耶，靠我我哋出嚟溜耶。Laluma boa. That's fucking my life. That's fucking my life. အဲ့ဒါတာကီးဘဝပဲအဲလေဂိုအိုက်ပြတာဆိုတာလက်ပါလန်နေနေရောတေဦးမယ်ကောင်ပေါ်ချိုပေါ်ချိုအော်ညီလေးရလေကွာဘာလို့တောင်းအောင်ပြောမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောကားရဲပါကားရဲပါ bro နားမဘယ်ကားရဲပါ no no no ကားရဲကောင် no ခမောပါတကောင်ရှိရလीရော နောက်တစ်ခေါက်ကျန်သေးရဘရိုဒီကားနဲ့ပဲဒီကားနဲ့マークに向かってအဲ့နေတာစမုံနဲ့ဒီကောင်ဝတ်ပါတကောင်ရှိတယ် Marked လီ a ရော location. အကောင်ဝတ်ပါတကောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်စပိုက်ဒါမန်ပဲရှိတော့ရနော်ဘရိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲကာကားနဲ့တစ်ခွက်လာပြီနော်အဲ့မှာတော့အကောင်နဲ့ချော့အောက်ချော့အကောင်နဲ့အကောင်နဲ့ဖွဲ့အောက်ချော့ Nice. ဘိုးဘကဖွဲ့ပဲကြံပါဟလားအလားလေးပြပြဟက်ရှော့လေးကိုဒီဘက်ကဖွဲ့ကြံမယ်ဒီဘက်ကဖွဲ့ကြံမယ်လီရောလာလာလေးလာတော့စပိုက်ဒါမန်နဲ့ချိုးဆွဲရအောင် ကျိုးတော့လွဲမယ်နော်ကျိုးလွဲမယ်နော်ဒီထနော်ကျိုးလွဲမယ်ဆိုမဟုတ်ဘောကပျော်နေမှာအရန်ပျော်နေမှာကျိုးလွဲမယ်ဆိုအေးကျွန်တော်တေးယူလေကျွန်တော်တေးယူလေချိုးတာပါအာရအားလုံးအားရမမမမချောက်ချောက်စပိုင်စပိုင်နေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေအေးစီကောမတူကောမတူကောမတူအဲဗီစီကောမကောမအော်တော့မပြပြီဘာလဲဘာလို့စစ်စစ်စစ်အတော့ ဒီပဲအဲ့လိုဖင်လိုက်ခင်ရတယ်လေကွာမင်းတို့ကလည်းပါလာရိုက်သွားပါတော့ကွာဒီမဲ့အသေးလိုက်ကျုံနေပါလေဆိုအေးကြီးနဲ့အေးမစာကြောင်ကြီးနှကောင်နဲ့ကွာဖင်လာနိုင်သွားတယ်ကွာငါကေရီတူးနဲ့နေကြည့်ဦးဟာကေရီတူးနဲ့နေကြည့်ဦးဟာဒီပဲအချိန်မှပြစ်နေပါလေဆိုမှလည်းရှိုးလိုက်အောင်ဟာတော်တော့ ချီရကောင်တွေကိုပြစ်နေပါတယ်ဆိုရင်နောက်ကနေလာတိုက်သွားတယ်တော်တော့